बाई डीजे उमेश सुखीपुर बाजार मन्नत दो मंगी मांगी बेटी के बचलिए अहाँ बेटी के हम पढ़लिए हो आज बेटी बोझावा कहा हाँ हाँ आज बेटी बोझावा कहा सहरम कैसन ई समझ कहें बेटी के कुल छनी अह बेटी के हो कुल छनी हो कहे बेटी के क्रो नहीं सोहा हाँ हाँ कहे बेटी के क्रो नहीं सोहा हाँ हाँ अपने हाथे जहर दे मुआ जब घर में बेटा बहू लेके अलै बापू के पीटे ले गई हमयो के हो पीटे ले कई हो बेटा बहू के पीछे पीछे जा हाँ हाँ बेटा बहू के पीछे पीछे जा हाँ हाँ बेटा सब पे नमावा चला आहो रम बेटा बहू के अलै बापू के ले कई हाँ, हाँ मयो के हो ले कई हो बेटा बहू के पीछे पीछे जा हाँ हाँ बेटा सब धनवा लुटा सबके नमावा चला ये खातिर बेटी के उमर पीट दहेज के ललची अह पैसा के भूखल सब हो केकरो फांसी तक केकरो जहर किया हाँ हाँ अपन बेटी के लियो सब बचा हाँ हाँ अपने बेटी सब बचा देसी भूपेंद्र कह सब सुनो बाबू गलत हाथ में न बेटी भेजू गलत हाथ में न बेटी भेजू बेटी में हो लक्ष्मी के बा हाँ हाँ बेटी में हो लक्ष्मी के बा था हाँ, गमो घर में ही बतिया सुना